Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo soy Félix, el coreano. El día de hoy yo tengo un invitado que ya ustedes conocen, una persona muy especial a mí. Bienvenidos a Juan. Hola, ¿qué tal chicos? <laughs> Ahorita vamos a recorrer eh, mercado más grande de Seúl para comer porque nos estamos muriendo de hambre. Claro, que lo que vamos a probar es la, comida callejera en un mercado local. Este lugar es bastante conocido por la comida callejera, así que el precio es bastante bajo, también es muy rica. Yo... Muy tradicional. Sí, muy tradicional también. Pues aprovechamos a ver más cosas tradicionales. Entonces vamos. Insan que se llama. Es muy saludable. Es como un ingrediente muy especial. ¿Para los adultos? Sí, para, para darte más energía. ¿Para los... ¿Necesitas comer eso ahora? No, gracias. 그러니까 아저씨가 먹는 음식 같은 거 좋아해? 아, 보통 괜찮은 것 같아요. 네, 너무 맛있고 algo muy picante. 어, 전, 전통적인 음식 되게 좋아요. El día de hoy vamos a probar la comida muy deliciosa. Vale, con Macaulay. Macaulay, Kim ji Kim <laughs> Vamos. Pues ya llegamos por acá. ¿Qué vamos a comer? De todo, un poco de todo. Estoy emocionado. Quiero como Kim ji o Kim ji Kim kimchi Kim No sé, algo no saludable. <laughs> bueno, vamos. Bueno amigos, ya salieron la comida y estoy súper emocionado. acá está el Juan. ¿Has probado? Nunca. ¿No? creo que la primera vez que como esto. Generalmente lo comemos con Macaulay. Es una Eso es lo que estamos haciendo. Sí, claro. Entonces ya probamos. Probamos. 어머니 여기 하신 지 얼마나 되셨어요? 42년. 42년? 와 와우. ¿42 años? s a 와 정말 오래되셨네요. 와. 이곳은 없을 때부터 왔어. 옛날에 박 대통령 대통령 할 때부터 있어. 와. 대박이다. 네. 나이가 또 많아. 어 연세가 어떻게 되시는데 75. 어 그렇게 안 보이시는데? 아 진짜요? 45. 어유. 아, 서비스 많이 줄까? 아유, 다 서비스 엄청 주셨는데? 감사합니다. 사랑합니다. 와, 우리다. 정이다. 저 이게 이게 진짜 깨정. 깨정. Es como cuando una persona se da afección sin ni siquiera pedir eso a cambio, sino porque ve que eh, hay como que que no sé cómo explicarlo. Como, o sea, tienes que venir para entenderlo. Como, es algo muy difícil afecto, para explicar en español. Afecto sin, sin pedir nada a cambio, prácticamente. <laughs> Imposible explicarlo, no sé cómo decirlo. Bueno. ¿Cómo lo explicarías tú? Tampoco lo... <laughs> es una palabra muy coreana, pero no sé cómo explicar en español. Es como amor, es un tipo de es Como amor es, o... es, un tipo de amor diferente, como de comunidad. Exacto. De querer hacer algo bien por la otra persona eh, para ayudarla en algún tipo de cosa o como para darle un poco más de ánimo también. Porque creo que viene un poquito de la historia de que las personas antes tenían un tiempo muy difícil y entre eh, los neighborhoods ayudaban y este, las personas siempre querían este, estar ahí para las otras personas. Sí. Creo que viene mucho de esa cultura de, ayudarse entre las personas desconocidas para salir adelante. por así Sí. decirlo. Wow. Fue una muy buena explicación. Sabes como que lo que pedimos solo dos cosas muy sencillas, ¿no? Nos dio tantas, tantas cosas. Sí, wow. Pero... Bueno, Juan, 방금 어땠어? 어, 너무 춥습니다. 아줌마 이거를 계속 이렇게 음식이 넣어주고 한국 경험이 겪어봤어요. 그렇기 때문에 너무 기분이 좋게 만들었어요. Esta señora muy agradable que nos eh, empezaba a dar como que service de comida y de cosas y muy muy amable, entonces como que me sentí como que era el- realmente la forma amable de, de la cultura de ellos de seguir dando y seguir ofreciendo y eh, como familia y hasta el final me dio como que una mandarina <laughs> el lugar no tiene nada que ver con mandarinas pero me dio una mandarina así que tengo una mandarina Y <laughs> eh, eh, nos sentíamos muy felices la verdad que simplemente por el hecho de que nos dio algo, algo más y nos hizo sentir como en casa nos hizo sentir como más a gusto con ella así que fue, fue muy fue muy lindo. ¿Qué compramos? Una cosa rara que nunca había probado. <laughs> Tampoco. Se, llama Kukumi. Eh, aparentemente es como esto de rice cake con... Ya no me las palabras. Pal, pat. Pat, frijol dulce y miel. Jamás había visto esto en, mi vida en Corea, así que vamos a probarlo, no sé qué tal. A ver. Está caliente. <laughs> ¿Qué tal la textura? Hermosa. Hermosa. Un poco hermosa. Pero no es tan dulce. Eso me gusta mucho. Pues yo pensaba aquí como el no era muy dulce, pero la, verdad no es tan dulce. Está bien. Pues, es interesante. Es muy interesante. No, no, no es como muy extraño, es como algo familiar, pero está bien. Bueno. pero seguimos comiendo un poquito más porque es muy... gordos <laughs> Dos personas que se ven muy flaquitas. Ellos tienen dos tipos diferentes, uno de kimchi, uno de, carne. Voy a probar el bando del kimchi. Esto tiene el calor un poco más rojo, entonces voy a ver si me gusta o no. bueno, es muy difícil venir por acá porque, no sé, es que este lugar está en el medio de Kiseu, pero queda un poco lejos de mi casa. Entonces aprovechamos a probar todas las comidas de acá. Pero este plato va a ser el último. Pero hay que entrarle. sí. Bueno, vamos a grabar el video hasta acá. Pero muchísimas gracias por volver a mi canal otra vez. Y si les gusta este video, suscríbanse por favor. <laughs> y danos likes. ¿Cómo se dice adiós nos vemos otro día en Tapa. Topayo. Topayo. Topayo. Topayo.